क्या तुम भी करते हो एक बात बताओ तो यादों में मरते हो क्या तुम हमसे अपनी मोहब्बत जमीने रो रो के समंदर भर दिए क्या तुम भी रो रो के नदियां भरते हो कौन है मुझसे पूछे मेरी हम सफर हर बारी तेरे इतना फर्क नहीं और उनकी मोहब्बत में हम तुमसे डरते थे तुम उनसे डरते हो एक बात बताओ तो यादों में मरते हो या तुम हमसे अपनी मोहब्बत करते जो हम तेरे ना हुए उनके भी होंगे ना हम वादा करते हैं क्या तुम भी करते हो एक बात बताओ तो यादों में मरते हो क्या तुम हमसे अब